الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ود الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد و علّہ عل محمد کما صلی طلّہ ابراہیمہ و علّہ عل ابراہیمہ انََََََََََََََََك حمید المجيد اللہ مبارق علام محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لذا أبادو အစ္စလာမ်တာရနာဝေညီနောင်များခင်ဗျာဒီနေ့ဟာလာမြရမဇန်ရဲ့25ရက်နေ့မြောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မနေ့မိုးလင်းခတ်စောစောမှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားတဲ့ကြော်ကြားတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ်သာနာဝင်များရဲ့အလွန်တရာမှကြီးကျယ်တဲ့မာကတ်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ကဘာကိုပညာအလင်းနေဟီဒါယက်ရဲ့အလင်းနေတရားလမ်းမှန်နေဖြန့်ကျက်ပေးနေတဲ့မိခင်ကျောင်းတော်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဒါရုလုမ်ဒီယိုဘန်ဆုလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းကြီးရဲ့ရှိုက်ကွလ်ဟာဒီစ်အဒီစ်ပါမောခါချုပ်ဖြစ်တယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲအဲဒီကျောင်းကြီးရဲ့ဆဒရုလ်မူဒရီဆင်လို့ခေါ်တဲ့ဆရာများရဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်သူအဇရတ်မောရနာမူဖတီဆေယစ်အဟမတ်ပါလန်ပူရီရာဟမတုလ္လာဟီအလိုင်ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ကြေ क्वे စရာကောင်းတဲ့သတင်းကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။အလရှင်မြတ်သခင်ဟာဆရာကြီးအတွက်ဆရာကြီးရဲ့တည်ခြင်းတရားအတွက်အကောင်းဆုံးသောလကိုအလရှင်မြတ်သခင်ရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးသော အချိန်ကိုလည်းပဲအလရှင်မြတ်သခင်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှ ဆရာကြီးကို မောဒ်လို့ခေါ်တဲ့တေခြင်းတရားကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါဆရာကြီးဟာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မကဘဲနဲ့ကဘာသူကဘာသားအစ္စလာမ်သာနာဝင်များအတွက်လွန်စွာမှအကျိုးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အစ္စလာမ်ရဲ့ပညာရေးအခမ်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေဆရာကြီးရဲ့အကျိုးပြုမှုတွေဟာ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားလှပါမိမိကွယ်လွန်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲမိမိရဲ့နောက်မှာအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့စာအုပ်စာပေတွေနဲ့ဟောပြောပို့ချချက်တွေကိုနောက်လာနောက်သားအစ္စလာမ်သာနာဝင်များအတွက်ကောင်းသောအမွေအဖြစ်ဆရာကြီးထားခဲ့ပါဆရာကြီးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံနေမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကဘာကြီးရဲ့တမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူးအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာရှင်မြတ်တခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကတကယ်တာကုန်းယေဒနာတွေအများကြီးဝေးထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သလိုတကယ်သူတော်မွန်သူတော်ကောင်းတွေခြေချခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ဆရာကြီးလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကြွားမြန်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမအချိန်လာတဲ့အချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတခင်ကြီးအဇရတ်အူလ်အစတာအလဟာမောလနာဟာဖီဆူလိုင်မန်ဆဘရာဟမ်တူလာအလိုင်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးနဲ့အဇရတ်မောနာဟီဒါတူလာဆဘရာဟမ်တူလာအလိုင်နဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးမူဖတီနူရ်မိုဟမ္မဒ်ဆပ်တာမတ်ဘာကာတူဟူမလ်အာလီယာဒီဆရာကြီး၃ပါးဟာဆရာကြီးနဲ့တော်တော်ကိုအနီးကပ်နေခဲ့တဲ့ဆရာကြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့သွားခဲ့တဲ့ခရီးတွေမှာ ဆရာကြီးနဲ့ပါခဲ့တယ်ဆရာကြီးပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအကဲအဇမနာမူဖတီနူမမဆပ်ရဲ့နှုတ်ရှာကနေဆရာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းချီးမွမ်းတဲ့စကားတွေတအားကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းအမြဲတမ်းကြားခဲ့ရသလိုယနေ့မနက်မှလည်းပဲဖုန်းထဲမှာဆရာကြီးကွဲလွန်သွားတဲ့အပေါ်မှာတော်တော်ချီကွဲမိတယ်တော်တော်ယူကျုံမရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆရာရဲ့ပြောစကားကိုလည်း ကြားခဲ့ရပါလေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များခင်ဗျာမောဒ်လို့ခေါ်တဲ့တည်ခြင်းတရားကိုဘယ်သူမှလွန်ဆန်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့နဘွားသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ကိုရော်တိုင်းကိုအလ္လာရှင်မြတ်ကမိန့်ကြားတော်မူတဲ့အင်နကမယစ်အတင်လည်းပဲမယစ်ပဲတဲ့အတင်လည်းပဲတည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လူပဲအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာအလိုင်းဝဆလမ်ကိုရော်တိုင်းတည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့သူကဘာအကယ်၍ဒုနီယာလောကကြီးဟာဒုနီယာသားတွေအတွက်အမြဲတမ်းရှိမယ်ဆိုရင်တည်ကြတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလေးဝဆလမ်ကိုအလရှင်မြတ်ဟာဒုနီယာမှာအမြဲတမ်းထားတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလေးဝဆလမ်ကိုတော်တိုင်းတည်ခြင်းတရားကို မလွန်ဆန်ခဲ့ရဘူးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလေးဝဆလမ်ကိုတော်တိုင်းဒီတည်ခြင်းရဲ့မောတရဲ့အရာတာကိုမြည်ဆန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဂျန်တဲ့သူတွေလည်းပဲဘာမှဆင်းရဲမရှိပါ အားလုံးဟာ တေခြင်းတရားကိုတော့မိဆန်းရမှာဒါပေမဲ့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဝယ်လွန်တေဆုံးခြင်းဟာကြီးစွာသောဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာယနေ့မနေ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဟဇရတ်မောရနာမူဖတီဆေယစ်အဟမဒ်ဆာပါလန်ပူရီရာဟမတ်လာဟီအလိုင်လည်းပဲတဘာအပါဝင်ဖြစ်ပါဆရာကြီးရဲ့ကွယ်လွန်သွားခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာရနာဝင်များအတွက်အထူးသဖြင့်အစ္စလာမ်ရဲ့ပညာရေးအခမ်းကဏ္ဍမှာ ကြီးစွာသောကွက်လက်ကြီးတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲဒါလွန်ဒီယိုမန်ကျောင်းကြီးရဲ့တမိုင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ဆက်တမိုင်းအတိတ်ကိုဆက်ရမှာ။ဇရာကြီးရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့မရှိတဲ့အချိန်ဆိုတာအများကြီးကွာဟပါ။အလ္လာရှင်မြတ်သခင်ကျန်ဆရာကြီးကိုလည်းပဲအလ္လာကဘာအဇပ်ကနေလူငင်းချမ်းသာဝင်ချင်းပေးတနာတော်မူပါစေ။ဂျန်နတ်ုလ်ဖီရဒေါစ်မှာ အစဉ်တမ်းမြင့်မြင့်ချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေဆရာကြီးရဲ့ကျန်ရည်တူမိသားစုတွေအားလုံးကိုလည်းပဲအလရှိမြတ်သခင်ဆဘခန္ဒီတရားချီးမြှင့်တော်မူပါစေထိုနည်း၎င်းမဲ့ဆရာကြီးအကျိုးပြုခဲ့တဲ့ဆရာကြီးနေပေါင်းများစွာပညာပို့ချပေးခဲ့တဲ့ဒီသာလုံဒီယဘန်ဆိုတဲ့ကျောင်းကြီးကိုလည်းပဲအလရှိမြတ်သခင်နေမုလ်ဘဒလ်ဆရာကြီးရဲ့နေရာမှာကောင်းသော အစာပိုကောင်းတဲ့လူတွေချီးမြှင့်ပြီးတော့ ဒီเจ้าကြီးကိုလည်းပဲအလရှိမြတ်သခင် အဖက်ဘက်ကနေထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူပါစေလေးစားတဲ့အစ္စလာမ်တာရနာဝင်များခမညာမော့ဆိုတဲ့ဇကားကိုသတိရသွားတော့ကျွန်တော်စင်ပြန်ချက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်သတိရတယ်ဆနတ်အရာထောက်ထားရအားနေတယ်ဆိုတဲ့အဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစင်ပြန်ချက်တော့ရှိတယ်တရဟဇရတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ဟာကဘာရစတန်ကိုသွားကဘာရစတန်ကိုသွားပြီးတော့

ကွယ်လွန်သွားတဲ့လူတွေကိုဟာဇတ်အလီကပြောတယ်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ယာအဟလ်လ်ကူဘူတ်အိုကဘာရှင်ပေါင်းတို့အတင်တို့ပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းတာယာမှုအဖျားဖျားကြားရောက်ပါစေလေးစားတဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝင်များခင်ဗျာကဘာမှာအစ္စလာမ်ဆိုတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတဲ့သာသနာတစ်ခုပါကဘာမှာအစ္စလာမ်ဆိုတာကငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့သာသနာတစ်ခုပါကဘာမှာအစ္စလာမ်သာသနာဆိုတာက မိမိသာသနာဝင်များကိုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနေတဲ့နှိုးဆော်နေတဲ့စော်ဩနေတဲ့သာသနာတစ်ခုပါ ဘလောက်ဒီအစ္စလာမ်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာလူမျိုးအသီးသီးနိုင်ငံအသီးသီးအုပ်စုအသီးသီးဟာတဦးနဲ့တဦးတွေ့တဲ့အခါကျရင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဂါရဝပြုကြတယ် လောကုစကားပြောကြပါဒါပေမဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်တော်ထင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယကင်းပါယုံကြည်ချက်ပါကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်ဖို့သင်ပေးထားတဲ့စကားလုံးကတော့တိတ်ပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့စကားလုံးပါအစ္စလာမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗောသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝဆလမ်မိန့်ကြားတော်မူတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးတွေចောင်းသွားပြီဆိုအရဘီចောင်းမှာ စတာနဲ့ဟဒီစ်တော်တွေထဲမှာသင်ပေးတယ်အစ္စလာမုကဘလ်ကလာမ်စကားမပြောမီဆလမ်ပေးပါလို့ပြောတယ်တူးနဲ့တူးတွေ့တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဆလမ်ပေးတယ်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဝါရဟမတူလာအစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဒီတဲ့ထရှိရှိပေးရင်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဝါရဟမတူလာဒီတဲ့ထရှိရှိပေးရင်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဝါရဟမတူလာဟီဝါဘရကာတူအစ္စလာမ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာငြိမ်းချမ်းသာယာမှုဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီတိုင်းပဲအစ္စလာမ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့တပ်ဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူတဲ့အလရှိမြတ်သခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလရှိမြတ်ဒီအမြဲတမ်းရှိခဲ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းရှိအောင်မဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အလရှင်မြတ်ဒီဘရော့မှမပြောက်မပြတ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးအလရှင်မြတ်ရဲ့အစ္စလာမ်လို့ခေါ်တဲ့ဂုဏ်တော်လည်းပဲဘယ်သောအခါမှမပြောက်မပြတ်မဲ့ဂုဏ်တော်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေဟာ တွေ့တဲ့အခါကျရင်တဦးနဲ့တဦးနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ခမည်းပေါ်မှာဘယ်သောအခါမှရက်တက်သွားခြင်းမရှိမဲ့ဘယ်သောအခါမှပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိမဲ့ဘယ်သောအခါမှကုန်ခန်းသွားခြင်းမရှိမဲ့ငြိမ်းချမ်းတာယာမှုအဖြာပြကြာရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ခွန်းဆက်တာရတယ်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုဟာဘလောက်ထိ အစ္စလာမ်ဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုလားလဲဆိုရင်ရှင်တဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအစ္စလာမ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒူအာကိုပေးသလိုနောက်ဆုံးကွယ်လွန်သွားတဲ့လူတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာဆန်ကိုသွားတယ်တင်းញိုင်းတဲ့ကိုသွားတယ်ဆိုရင်တေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့ထူးခြားမှုပါအလရှမြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ထားတာပါကဘာဆန်နဲ့သွားရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆလမ်ပေးတယ်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ယာအဟလ်ကူဘူရ်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ယာအဟလ်ကူဘူရ်အိုကဘာရှင်အပေါင်းတို့အတင်တို့ပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းတာယာမှုအဖျားဖျားကြာရောက်ပါစေအဲ့တော့ဒီဆလာမ်ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုလှစ်ဟာပြီးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ပြောဆိုကြတဲ့ဝေဖန်ကြတဲ့ထိုးနှက်ကြတဲ့တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ဝါဒတွေဖြန့်ကြဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာပါ အစ္စလာမ်ဆိုတာကတကယ်ပဲကမ္ဘာမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားခဲ့တဲ့ သာသနာတစ်ခုဖြစ်သလိုအစ္စလာမ်ဟာကမ္ဘာမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုတာမန်ငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့သာသနာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲဒီဆလမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာအစ္စလာမ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းဆုံးမစကားပြောတာက မင်းလူတယောက်ကိုတွေ့ပြီးအစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဝါရဟမတူလာ ခမည်းပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းတာယာမှုအဖျားပြားကြာရောက်ပါစေဆိုတဲ့ သူအားပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့နောက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ရှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ဖက်သားလူကိုဒုက္ခမရောက်အောင်စိတ်ဒုက္ခမရောက်အောင်ရှောင်ကျဉ်ရမှာဒါကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာနာဝင်ရဲ့တာဝန်ပါအဒီစ်တော်ထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလဟ်ဝဆလမ်ရဲ့မိန့်ကြားချက်ရှိပါတယ်အလ်မွတ်စလီမူမန်ဆလီမလ်မွတ်စလီမူနမင်လီဆာနီဟီဝယဒီဒီမှာတော့တီးသန့်အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးရှိတယ် တချို့ riwayat တွေမှာ al mu'minu man aminahu an-nas ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ riwayat တွေ hadith တော်တွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်တမန်တော်ကျွန်တော်တို့ကဘာမိတ်ကြားခဲ့လဲဆိုတော့မွတ်စလင်ဆိုတာကကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့သူကမထိတွေ့တဲ့သူကအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုကိုယ့်ဘက်ကနေကိုယ်အနည်းမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကြောင့်တပါးလူဒုက္ခမရောက်အောင် ထိန်းထိန်းတိမ်တိမ်နဲ့နေနိုင်ထိုင်နိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့လူကိုမွတ်စလင်လို့ခေါ် ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ရှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲရှေးရလူဒုက္ခမရောက်စေရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲရှေးရလူဒုက္ခမရောက်စေရအောင်ရှေးရလူကိုဒုက္ခလည်းမရောက်စေရဘူးရှေးကလူကိုကြောင့်စိတ်ဒုက္ခလည်းမရောက်စေရဘူးအဲ့လိုမျိုးအပြောအဆိုတွေအလောက်ကင်တွေကိုစင်ငင်ငင်ငင်နဲ့ထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်နဲ့နေပြီးတော့မှကဘာကြီးကိုဂယုဏာတွေမေတ္တာတွေအေးချမ်းမှုတွေဖြန့်ဝေတဲ့လူကိုမွတ်စလင်လို့ခေါ်တာပါ လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျွန်တော်အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီနစီရဲ့စကားပြောနေတာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကိစ္စတစ်ခုခုပေါ်လာပြီးဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဝေဖန်လိုက်လူတစ်ယောက်ကိုအလွယ်တကူထိုးနှက်လိုက်လူတစ်ယောက်ကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးတယ်စိတ်ဒုက္ခပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တာကငါတို့နမ၅ချိန်ဖတ်လိုက်ရင်ငါတို့ပြီးသွားပြီ ငါတို့ရိုဇာထားလိုက်ငါတို့ပြီးသွားကတညမှာငါတို့စူပေါင်းပြီးတော့ဒူအာတွေတောင်းလိုက်ငါတို့ပြီးသွားပြီအစ်နေမှာအရှိကအီမာမျက်ရည်ကျလို့ငါတို့လည်းမျက်ရည်ကျလိုက်ပြီးသွားပြီငါတို့ရဲ့ဘဝဟာနမတ်ပါငါတို့ရဲ့ဘဝဟာရိုဇာပါငါတို့ရဲ့ဘဝဟာဇကတ်ပါငါတို့ရဲ့ဘဝဟာဟတ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအစ္စလာမ်ကိုအလောက်နဲ့ပဲဘောင်ခတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတယ်အစ္စလာမ်ကအလောက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတယ်ဒါဟာအလွန်တရာမှ မှားယွင်းတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ဖြစ်တယ်အလွန်တရာမှမလုံတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့ဘောင်းခတ်ခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဟာအလွန်တရာမှကျယ်ပြန့်ပါတယ်ဓမ္မနမြတ်ကြီးဆလလာလဟ်ဝဆလမ်မိန့်ပါတယ်အလ်မွတ်စလင်မူမန်ဆလီမလ်မွတ်စလီမူနာမင်လီဆာနီဟီဝယဒီအနိုင်ဆုံးလူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်အကျိုးမပြုနိုင်ရင်တော့မှအနိုင်ဆုံးကိုကြောင့်အဲ့ဒီလူစိတ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမရောက်အောင်ကိုကိုကိုထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်နေတတ်တဲ့သူကိုပဲမွတ်စလင်လို့ခေါ်တာ အဲ့တော့မွတ်စလင်ဖြစ်ဖို့အတွက်နမတ်လည်းဖတ်ရမှာလူအပ်ပါရူဇာထားမှာလည်းလူပါဇကတ်ပေးရမှာလည်းလူပါတယ်ဟတ်သွားမှာလည်းလူပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝင်များခမညာမွတ်စလင်ကောင်းပီတာဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုဟန်အမှုရာတွေအပြောအဆိုတွေအလုတ်အကင်တွေထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်မှာဓမ္မနမြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝဆလမ်ဟာဒီဟူကူကူလ်အီဘတ် ဘန္တာအချင်းချင်းပေးဆက်ရမယ်ဝိတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်တမန်တော်ဟာအလွန်တရာမှအလေးနဲ့ထားခဲ့တဲ့တမန်တော်ပါဥမတ်ကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်သင်ခန်းစာတွေပေးခဲ့တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အိမ်တိမ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အိမ်ပေါ်ရမှာ CCTV ထည့်တာခံမိုးမှာဘာကြောင့်ထည့်လဲလို့မေးတော့မှဘေးကန်းလူတွေအမိုက်ပစ်တာမခံနိုင်လို့အဲ့တော့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လူတွေအဲ့လောက်စီးကမ်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့တခြားသူရဲ့အိမ်ခါမိုးဆိုတာအမိုက်ပြစ်ထိုက်လားမပြစ်ထိုက်ဘူးလားကျွန်တော်တို့မစင်းစားတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စီးပင်းနေနေစဉ်နဲ့အမြအမိုက်သိမ့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကြားဟာကျွန်တော်တို့အမိုက်ပြစ်ရမယ့်နေရလားကျွန်တော်တို့အမိုက်ဟာတခြားလူတွေရဲ့ဆန်းရှိတ်ပေါ်ပြစ်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီအမိုက်ကိုစနစ်တကျနဲ့မျိုးကြီးသားပြီးပြီးလူကောင်းလူကောင်းလူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်နဲ့လူပီတစွာနဲ့ စနစ်တကျထုတ်ပိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီပင်ပုံနဲ့ထည့်ရမှာကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာဆေးတုပ်ထားတဲ့ကောင်းကောင်းဆေးတုပ်ထားရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကွန်းသွေးဘရောမှမထွေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့ဘိုက်ကိုပေါင်ကိုလန်ပြီးတော့ထောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေနေနေတဲ့တိုက်တွေကျွန်တော်နေနေတဲ့တိုက်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဟိုးဒန်ရန်တောက်မှလည်းဒီကွန်းသွေးပဲဒီနိုင်ရန်တောက်မှလည်းဒီကွန်းသွေးပဲတကယ်တော့ဒီမြေဒီကျွန်တော်တို့လေကားနိုင်ရန်နေဆိုတာမြေကြီးနဲ့ခြံထားတဲ့နိုင်ရန်မဟုတ်ဘူး ကွန်တဆွေထွေးလိုက်လို့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးစနစ်တကျပကာချောပြီးတော့မှဆေးအကောင်စားအားလုံးတုတ်ထားတာအဲ့တော့ခင်ဗျားဘယ်စိတ်တက်နဲ့ဒီလေကားမှာသွားပြီးတော့ကွန်တဆွေထွေးတာခင်ဗျားဘယ်စိတ်တက်နဲ့လူတွေလှလှပပထားတဲ့ပန်းအိုးမှာသွားပြီးတော့ကွန်တဆွေထွေးတာတွေ့ရတဲ့လူဟာစိတ်ဒုက္ခလဲရောက်တဲ့ကိုဒုက္ခလဲရောက်တဲ့ဒါဟာအစ္စလာမ်ကပြထားတဲ့နီးစနစ်နဲ့လုံးလုံးဆန့်ကျင်အစ္စလာမ်ဟာဘလောက်ထိနီးစနစ်တွေကောင်းကောင်းနေပြလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတာပဲအစ္စလာမ်မှာရှင်တဲ့လူခဏတာသေတဲ့လူကိုတော့မှစိတ်ဒုက္ခမရောက်စေရဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာဆန်နဲ့ဝင်ပြောတယ်ဘိုက်ကဘာကိုမနှင်းပါနဲ့သူကွယ်လွန်တာကွယ်လွန်သွားပြီဒါပေမဲ့လူတိတ်ခါဆိုတာရှိတယ်လူရဲ့ဂုံဆိုတာရှိတယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင် ကိုယ်တိုင်ကစင်းရဲချမ်းသာမရွေးအလ္လာဟ်ကိုလက်ခံတဲ့လူလက်မခံတဲ့လူမရွေးပဲနဲ့ အလ္လာရှိသမျှလူသားအားလုံးကိုတိမ်ကျုံပြီးတော့အလ္လာမိတ်ကြားတယ်ဝလကဒကရမ်နာဘနီအာဒမ်အာဒမ်ရဲ့သားသမီးမိုင်အားလုံးကိုငါဂုံပြုတယ်အားလုံးကိုဂုံပေးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလ္လာရှင်မြတ်ရဲ့ဘန္တာပါကျွန်တော်တို့ဒီကလီမာလာအီလာဟာအစ်လလာမုဟမ္မဒူရဆူလလာကိုဖတ်ထားတဲ့အလ္လာရှင်မြတ်ကိုတက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့အလ္လာရဲ့အမိန့်ကိုနာခံပါမယ်လို့ဂရုပေးထားတဲ့ဘန္တာပါအလ္လာလူသားတွေကိုဒီလိုဂုံပြုတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကကိုဘာကြောင့်ဂုံမပြုတ်နိုင်ရမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုလူလိုမြင်ပြီးဘာကြောင့်မဆက်ဆံရနိုင်မှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုသုံးပါးကိုအခြေခံပြီးတော့လူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘာကြောင့်မထားနိုင်ရမှာကျွန်တော်တို့စ조사ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဖို့စ조사ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါအားလုံးကိုကိုကိုကိုလည်းရည်စူးပါကျွန်တော်တို့မှာပြင်စရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ် ကျွန်တော်တို့သိထားတာကနမတ်ဖတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပလီသွားလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဟတ်သွားလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီအများကြီးတွေ့ဘူးတဲ့ဘိုင်ဘာသွားပြောမလဲကျွန်တော်တဲ့အားလုံးသိတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကောင်းထဲမှာထဲ့တာကဘာစမ်မှာဆလမ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာအစ္စလာမ်ဟာရှင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးသေတဲ့လူကိုတော့မှအစ္စလာမ်ဟာအစ္စလာမ်နဲ့ဆက်ဆံရတယ်အားလုံးဒီထဲမှာသေတဲ့လူတွေကြီးပဲကွာအားလုံးအယိုးဆွေးဝါးကြီးပဲဘာလို့ရမှာလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ မထေမဲ့မြင်ပုံစံနဲ့ကဘာစန်နဲ့ကိုအစ္စလာမ်ကမဝင်ငိုင်းဘူးတက်ရှိနေတဲ့သူတွေအိမ်ငယ်ကိုဝင်တဲ့အခါကျရင်လာတဒခလူဘူယူတန်ဂိုင်ရဘူယူတီကွမ်ဟတ်တာတစတာနီဆူဝတ်တူဆလီမူအလာအာလီဟာအိမ်တအိမ်ထဲကိုဝင်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တက်ရှိလူသားတွေကိုဆလမ်ပေးပါလို့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကသင်ပေးသလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗဝသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝဆလမ်ကလည်းပဲကွယ်လွန်တဲ့လူရှိတဲ့ကဘာဆန်နဲ့ဝင်ရင်လည်းပဲကဘာဆန်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုအယိုအသေးပေးပါ အယိုသေးပေးဆိုတာကဘာမှာသွားပြီးစိတ်သာချခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကဘာမှာသွားပြီးတော့ခလေးတောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကဘာမှာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးပေးမဲ့အရှင်ကအလာပဲခလေးပေးမဲ့အရှင်လည်းအလာပဲစိတ်သာချမှလည်းအလာပဲကဘာဆန်ကိုသွားပြီးတော့ဂုံပေးမယ်သူတို့ကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံမယ်သူတို့ကိုကဘာဆန်နဲ့ဝင်သွားရင်ဆလမ်ပေးမယ်ဒီဟာကဘာမြေကြီးဘုံပါလို့တိတဲ့အခါကျရင်လူတယောက်အိတ်နေရင် အဲ့ဒီလူရဲ့အကိုပေါ်မှာသွားပြီးတော့မနှင်းတယ်လို့လူတယောက်ကွယ်လွန်သွားလို့မြေကြီးအောက်ရောက်သွားရင်လည်းပဲအစ္စလာမ်ကပြောတဲ့မလွဲတာမဆောင်တာအခြေအနေက လွဲရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ကဘာမှာသွားပြီးတော့မနှင်းငိုင်းဘူးအဲ့တော့သဘောကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတင်တာကအစ္စလာမ်ကတည်တဲ့လူကိုတော့အလ္လာဟ်အစ္စလာမ်လုပ်ခိုင်းရှင်တဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်လုပ်အောင်အဒီစ်တော်ထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့မိန့်ကြားချက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူအဖရာတဖရီဒ် လူတယောက်ကိုချီးမွမ်းလိုက်မိုးပေါ်ကိုတင်ပလိုက်လူတယောက်ကိုကဲ့ရဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝီစီးအောက်ကိုတွန်းချပလိုက်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်တွေပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိတ်ချီးမွမ်းရင်လည်းကြောက်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဘရော့များအဝီစီးပို့ခံရမလဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဒါနဲ့ပဲဖြည့်တယ်။ဝတ်တူအစ်ဇူမန်တရှာဝတ်တူဇီလူမန်တရှာအစ်ဇတ်လည်းအလာပဲပေးတာဇီလတ်လည်းအလာပဲပေးတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အေးသေးတာအလဲအလက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှရှိရမယ် အဲ့တော့ရှင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးတမန်တော်သေတဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့တော့တမန်တော်မိတ်နဲ့ဥသကူရူမဟာစီနာမောတာကွန်ဒါလူရဲ့တန်ဖိုးကိုတမန်တော်ဘလောက်ထားလဲဆိုရင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့လူအကောင်ပဲပြောပါအကွယ်လွန်သွားတဲ့လူအကောင်ပဲပြောတိတ်လိုအပ်ချက်လာလို့လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာလို့သူဟာလူသားမျိုးနွယ်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့လို့သူ့အကြောင်းမပြောမဖြစ်လို့အဲ့လိုကဏ္ဍတွေကနေလွှဲရင်မလို့အပ်ဘူးဆိုရင်ဥသကူရူမဟာစီနာမောတာကွန် ဘာလို့မလဲတဲ့ကွယ်လွန်တဲ့လူကိုကောင်းသောစကားပဲပြောပါအဲ့တော့ကွယ်လွန်တဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ဟာအလောက်အမြင်ထားခိုင်းနေဆိုရင် ရှင်တဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာဘလောက်တာဝန်ဝတရားတွေရှိမလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလုပ်နေတဲ့ဆွန်းနဲ့တေးတေးတေးတေးလေးတွေကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဖတ်နေတဲ့မစနွန်ဒူအာတိုတိုတိုတိုလေးတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစွာသောသင်ခန်းစာတွေပေးတယ်အဲ့ဒီတည်းကအခုကျွန်တော်တို့ဘာမှမထင်တဲ့ကြီးစွာသော အမလတစ်ခု ကြီးလိုက်ရင်တော့တေးသေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်သိကြီးကျယ်တယ်အဲ့ဒီအမလကအစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ရှင်တဲ့လူတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆလမ်ပေးတယ်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ကွယ်လွန်တဲ့လူတွေရှိရောက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆလမ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဆလမ်ဒီအရှိကလူကိုကျွန်တော်ဒူအာပေးတာလည်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေများခမအရှိကလူကိုကျွန်တော်ဆလမ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာအစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဘိုင်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်လို့ကျွန်တော်ဆလမ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီနီယတ်ထားပါအဲ့ဒီဆလမ်ဒီ သူ့ကိုကျွန်တော်ဘက်ကပေးတဲ့ဒူအာလည်းဖြစ်တယ်ခမည်းပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းတာယာမှုအဖျားပြကြာရောက်ပါသည်ဆိုတဲ့ဒူအာလည်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆလာမ်ဟာအစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်ဘက်ကအာမခံချက်ပေးတာလည်းဖြစ်တယ်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်အင်ရှာလာမင်းကကောင်းမင်းပေါ်မှာကောင်းကြီးအဖျားပြကြာရောက်ပါသည်ငြိမ်းချမ်းတာယာမှုအဖျားပြကြာရောက်ပါသည်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကောင်းငါမှရှိတယ်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကြောဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အလို့ငါမလုပ် မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့အလုပ်ငါမလုပ်ဘူးမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကိုစိတ်နှလုံးသုံးပါဒုက္ခရောက်မယ့်အလုပ်ငါမလုပ်ဘူးမင်းကိုဂျိုးနဲ့မယ့်ကိစ္စတွေငါမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အာမခံချက်ပေးခြင်းပဲအစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဆိုတာဆလမ်ပေးလိုက်ခြင်းဟာအာမခံချက်ပေးခြင်းပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် တမန်တော်မြတ်ဆလလာလီဝဆလမ်ဟာတူးနဲ့တူးတွင်စကားမပြောခင်ဆလမ်ပေးခိုင်းနေဆိုတာဒါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုယူပလိုက်တာတစ်ဖက်ကဒူအာပေးနေစိတ်ချငါလူမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါအယိုးသားဆုံးဆက်ဆံ မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါအကောင်းဆုံးဆက်ဆံမယ်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဘက်ကအာမခံချက်ပေးတယ်မင်းကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါနစ်နာမဲ့ကိစ္စမဖြစ်စေရဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပေးတဲ့အာမခံချက်ပဲငြိမ်းချမ်းရေးဂရိပဲဒါအစ္စလာမ်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တီလာပဲအစ္စလာမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးထားတဲ့အလွန်တရာမှမြင့်မြတ်လာတဲ့ကိုချင်းတရားပဲအဲ့တော့ဒီဆလာမ်ဟာ တာမန်မဟုတ်ဘူးဒီဆလာမ်ဟာတိတ်ကြီးကျယ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပေးနေတဲ့ဆလာမ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာပေါင်းမြောက်များစွာပေးတယ်အဲ့ဒီတဲကအကြီးဆုံးသင်ခန်းစာကတော့အခုနပြောခဲ့တဲ့အလ်မွတ်စလီမူမန်ဆလီမလ်မွတ်စလီမူနာမင်လီဆာနီဟီဝယဒီကိုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ရှာကိုယ့်ရဲ့ခြေတွေလက်တွေခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ညီနောင်တွေကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ် အဲ့လိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမျှဝေပေးခြင်းဟာအဲ့ဒါဆလမ်ပေးတဲ့မွတ်စလင်ရဲ့အရေးချင်းကောင်းမယ်ဆလမ်ပေးတဲ့မွတ်စလင်ရဲ့အရေးချင်းကောင်းမယ်အဲ့တော့ရှင်တဲ့လူကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆလမ်ပဲပေးမယ်တေတဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆလမ်ပဲပေးမယ်အဲ့တော့ဟဇရတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ဟာကဘာရဲ့အရှိမရက်တဲ့ကဘာဆန်ကိုရောက်သွားတဲ့အနာမှာတပည့်သားချင်းတွေရှိတဲ့ဟဇရတ်အလီဆလမ်ပေးတယ်အစ္စလာမူအလိုင်ကွမ်ယာအဟလ်အလ်ကူဘူရ် အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ယာအဟလ်အလ်ကူဘူနောက်ဆက်တွဲတော့ဒူအာရီရှိတာပေါ့ယက်ဖီရူလာဟူလနာဝလကွမ်ငါတို့ကိုလည်းအလ္လာမဂ်ဖီရတ်ပေးပါစီမင်းတို့ကိုလည်းအလ္လာမဂ်ဖီရတ်ပေးပါစီအန်တုမ်ဆလဖူနာဝနဟနူဘီလ်အသတ်မင်းတို့ဟာငါတို့တဲ့အရင်လာခဲ့တဲ့လူငါတို့ဟာမင်းတို့အနောက်ကနေဖွားချေထက်မကွာလိုက်လာကဘာဆန်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တားကြောင်မယားကြောင်ပြောပြီးတော့မှဒုနီယာအကြောင်းပြောပြီးပြန်လာရမှာမဟုတ်ဘူးကဘာဟာမက္ကာမင်အီဘရတ်ဖြစ်တယ် သင်ခန်းစာယူရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူတို့ကပတ်ဆန်ရောက်လာပြီဆိုရင်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ကပတ်ဆန်ကိုသွားရတော့မှာအဲ့ဒီမနေ့ပြန်ဒီနည်းနည်းမြန်ရင်မြန်မယ်ကြာရင်ကြာမယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတာကတော့မနေ့ပြန်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ mouth ကိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာလေးစားတဲ့အစ္စလမ်သာနာဝင်များခင်ဗျမနေ့ပြန်လို့တုံးတာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်မိတ်နဲ့ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله အင်နလာဟခဘီရုံဘီမာတာမလူအိုအီမန်ရှင်တို့အလာကိုကြောက်ပါမင်းတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတောဆင်ခြင်နဲ့မနေ့ပြန်ကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲအဲ့ဒီမနေ့ပြန်ဆိုတာကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြုံရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့ဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲ အဲ့တော့ဒီ maut လို့ခေါ်တဲ့တေခြင်းတရားကိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ကမနှက်ဖြန်လို့သုံးတယ် maut လို့ခေါ်တဲ့တေခြင်းတရားရဲ့နောက်မှာကြုံရမယ့် qiyamah ကိုအလ္လာဟ်ကမနှက်ဖြန်လို့သုံးထားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ မော့ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ လက်တကမ်းမှာရှိတယ်မသွားဘဲနဲ့နီးလာတဲ့အရာဆိုတာမော့တစ်ခုပဲရှိတယ်မသွားဘဲနဲ့အမြဲတမ်းနီးနေတဲ့အရာတစ်ခုကမော့ဆိုတဲ့အရာပဲရှိတယ်ကမ္ဘာလောကမှာဘ ᱹ မှပြင်းမလွတ်တဲ့အရာဟာမော့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကဘာဆန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆလမ်ကဘာရှင်တွေကိုဆလမ်ပေးကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံပေးတယ်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ယာအဟလ်ကူဘူရ် အိုကဘာရှင်အပေါင်းတို့အတင်တို့ပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတာယာမှုအဖျားဖျားကြားရောက်ပါသည်ယက်ဖီရူလာဟူလနာငါတို့ကိုလည်းအလ္လာဟ်မဂ်ဖီရတ်ပေးပါသည်ညွန်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ချီးမြှင့်ပါစေဝါလကွမ်မင်းတို့ကိုလည်းအလ္လာဟ်မဂ်ဖီရတ်ချီးမြှင့်ပါသည်ပြီးတော့တိတ်အစ်ဘရတ်ရစရာကောင်းတဲ့တိတ်သင်္ကန်းစာယူစရာကောင်းတဲ့စကားလေးတခွန်ပြောတယ်အန်တုမ်ဆလဖူနာဝနဟနူဘီလ်အသတ် အန်တုမ်ဆလဖူနာ ဝနဟနူဘီလ်အသတ်မင်းတို့ကအရှိကသွားနှင်းကြတဲ့လူတွေပါတဲ့ငါတို့ကမင်းတို့အနောက်ကနေပြီးတော့မှလိုက်ခဲမှာဘဝခြေထက်မကွာ လိုက်ခဲမဲ့လူမင်းတို့ဒီနေ့သွားရင်ငါတို့လည်းပဲနောက်ကြံခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြန်ငါတို့ပါလာခဲ့မှာအဲ့တော့တကယ်တော့ကဘာစန်ဆိုတာတိတ်အစ်ဘရတ်ယူစီယာကောင်းတဲ့တေချင်းတရားဆိုတာတိတ်တံဝေကယူစီယာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါအဲ့တော့ဟဇရတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ဟာ ဆလမ်ပေးတယ်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ယာအာဟလ်မကာဘီအိုကဘာရှင်အပေါင်းတို့အတင်တို့ပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းတာယာမှုအဖျားပြကြာရောက်ပါသည်ပြီးတော့ဟဇရတ်အလီကအဲ့ဒီကဘာရှင်တွေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကဘာထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအနာမှာပါလာတဲ့တပည့်သားချင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအနာမှာပါလာတဲ့လူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကဘာကလူတွေကိုပြောတာအင်နဘူယူတကွမ်ကဒဆကနာဟာဂိုင်ရူကွမ်မင်းတို့အိမ်တွေမှာတခြားလူတွေနေကုန်ကြပြီတဲ့ တကယ်လဲနေကုန်ကြပြီပဲဒီကဘာထဲမှာနှစ်တရာအရင်ကကွယ်လွန်တဲ့လူရှိတယ်ဒီကဘာဆန်ထဲမှာနှစ်90 10နှစ်အနည်း20အရင်ကကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ် အေးကြတယ်သူတို့အိမ်မှာတခြားလူတွေနေကုန်ကြပြီအဲ့ဒီတခြားသူသည်သူ့ရဲ့သားချင်းတွေကဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်နေပါတွေရောင်းထုတ်ပြီးတော့ဒစိမ့်တွေကဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်ဒီဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းတည်မြဲမဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကဘာကလူတွေကိုဟာဇတ်အလီမိတ်နဲ့အင်နာဘူယူတကွမ်ကဒဆကနာဟာဂိုင်ရူကွမ်မင်းတို့အိမ်နေမှာတခြားလူတွေနေကုန်ကြပြီတဲ့ ဝအင်နာအမဝါလကုမ်ကဒိကတဆမဟာအဘနာဥကုမ်မင်းတို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေစူးစမ်းပန်းစားနဲ့ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်မင်းရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမင်းရဲ့သားချင်းတွေမင်းရဲ့သားသမီးတွေအားလုံးခွဲဝေပြီးတော့ယူလိုက်ကြပြီတဲ့ဝအင်နာနီဆာဥကုမ်ကဝအင်နာနီဆာအကုမ်ကဒတဇဝဂျနာဂိုင်ရကုမ်မင်းတို့ရဲ့ဇနီးတွေတခြားသူတွေနဲ့နေကာလုလိုက်ပြီဘာမှအဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး အစ္စလာမ်ကပြောတယ်မုဆိုးမဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေမုတလက်ကတလပေးခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနေကာလုပ်ဖို့အတွက်အစ္စလာမ်ကတွန်းအားပေးတယ်ဝအန်ကီဟူလ်အယာမမင်ကွမ်မင်းတို့တွေကနေကာမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနေကာလုပ်ပေးပါလို့အစ္စလာမ်ကတွန်းအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အစ်ဘရက်အနေနဲ့သင်္ကန်းစာအနေနဲ့ဟဇရတ်အလီကမိန်တာမင်းသိချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇနီးလည်းပဲသူလည်းပဲတပင်လဲတော့တပင်ထူပြီးတခြားသူနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်သွားပြီးတဲ့ဟာသာခဘရူမာအင်ဒကွ لهم فما خبر هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ဟဇတ်အလီကအဲ့ဒီစကားသုံးခုပြောတယ်အင်နာဘူယူတကုမ်ကဒဆကနဟာဂိုင်ရူကုမ်မင်းတို့ရဲ့အိမ်တွေမှာတခြားသူတွေနေကုန်ပြီဝအင်နာအမဝါလကုမ်ကဒစ်တဆမဟာအဘနာဥကုမ်မင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမင်းတို့သားသမီးတွေခွဲဝေယူလိုက်ပြီဝအင်နာအဇဝါဂျကုမ်ကဒတဇဝဂျနာဂိုင်ရကုမ်မင်းတို့ရဲ့ဇနီးတွေတခြားသူတွေနဲ့တွားပြီးတော့နေကာတွေပြုပြီးသွားပြီ အဲ့တော့ဘာမှမကြံတော့မင်းတို့ဒုနီယာမှာမဲနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ဝိတုဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီသုံးခုပြောပြီးတော့ဟဇရတ်အလီကအဲ့ဒီကဘာရှင်တွေကိုပြောတယ်ဟာသာခဘရူမာအင်ဒနာဒါငါရငါရထားတဲ့ source ပဲတဲ့ဒါငါရထားတဲ့ခဘရပဲတဲ့ဖခဘရူမာအင်ဒကွမ်မင်းတို့ဘာသတင်းတွေပေးခြင်းလဲသတင်းဖက်လဲတာဟဇရတ်အလီကသတင်းဖက်လဲတာသူကရှင်နေတဲ့လူကဘာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကတေးပြီးသားလူ အဲ့တော့သူကရှင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အခုပဲသူမျိုးတဲကနေရန်ကုန်မြို့တဲကနေရေဝေးကိုရောက်လာတာအဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲရေဝေးကလူတွေကိုပြောတယ်ဟာသာခဘရမအင်ဒနာဒါကတော့မြို့ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေမင်းကိုငါလာပြောပြတာဖခဘရမအင်ဒကွမ်ကဲတယ်မင်းတို့မှာဘာသတင်းတွေရှိလဲငါ့ကိုပြောမင်းတို့မှာဘာသတင်းတွေရှိလဲငါ့ကိုပြောဆိုတော့ဘ누구ကပြောမှဘာအတန်မှမထွက်တပည့်တွေအားလုံးကဟဇရတ်အလီကိုကြည့်တဲ့အဲဒီခါမှာ ဟဇတ်အလီကလည်းတပည့်တွေကိုကြည့်တယ်သုမနဇရာလီအစဟာဘီဟီအဇတ်အလီကတပည့်တွေကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မှဝကာလာအဇတ်အလီကဘာပြောလဲဆိုတော့ والله لو اراد الله لهم ان ينطقوا لقالوا တပည့်တွေကိုပြောတယ်ငါတဲ့သူတို့ကိုပြောလိုက်ပြီးသွားပြီမင်းတို့ဘာမှဒုနီယာမှာမင်းတို့ကြိုးပမ်းထားတာမင်းတို့အာမာလီကတော့မင်းတို့နဲ့ပါသွားပြီမင်းတို့ခြံခဲ့တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုဘာမှမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တာမကြံတော့ဘူး အားလုံးမင်းတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီဒါကတော့ငါပေးတဲ့သတင်းမင်းတို့ဘာသတင်းပေးခြင်းလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဘာအတန်မှတော့မကြောက်ဘာအဖြေမှမလာဘူးဘာကြောင့်မလာဘူးလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်သူတို့ကိုပြောခွင့်မပေးဘူးဘာကြောင့်အဖြေမလာဘူးလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်သူတို့ကိုပြောနိုင်တဲ့စွမ်းအားမပေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဟဇရတ်အလီကတပည့်တွေကိုစုံမရင်နဲ့ပုံပမာခိုင်းနိုင်ပြီးပြောတယ်မွတ်စလင်တို့အဇတ်အလီပြောတယ်တပည့်တို့တဲ့အကယ်၍များအလ္လာဟ်ရဲ့ကဆမ်အလ္လာဟ်ဟာတဲ့ဒီ အလ္လာကဒီကွဲလွန်သွားတဲ့လူတွေကိုစကားပြောခွင့်ပေးလိုက်မယ်အလ္လာကဒီကွဲလွန်သွားတဲ့လူတွေကိုနှုတ်ရှာပြန်ချီးမြှင့်မယ်အလ္လာဒီကွဲလွန်သွားတဲ့လူတွေကိုငါတို့နားထီပေါက်အောင်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ပြောဖို့အလ္လာဟာအခွင့်အရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကဘာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဘာပြောမယ်လို့ထင်လဲဒီကဘာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဘာပြန်ဖြေပေးမယ်လို့ထင်လဲအဇတ်အလီကပြော wallahi law arada Allah lahum an yantiqu laqalu တပည့်တို့တဲ့အလ္လာဟ်သူတို့ကိုပြောဖို့ဆိုဖို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တဲ့သူတို့ပြောမယ့်စကားတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်အီလာဟာအီလာလာခိုင်ရုမင်နဒုနီယာဝမာဖီဟာကဘာရဲကလူတွေပြောလိမ့်မယ်တဲ့အလ္လာဟ်သူတို့ကိုပြောခွင့်ပေးငါတို့မင်းတို့ကိုပြောစရာငါတို့မင်းတို့ကိုသတင်းပေးစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်မင်းတို့ရှိနေတဲ့ဒီဒုနီယာ ဒီဒုနီယာမှာရှိတဲ့အရာအလုံးတဲ့တာမြတ်တာဟာကလီမာလာအီလာဟာအစ်လလာဖြစ်တယ်။သဘောကဘာလဲဆိုတော့ကဘာရှင်နေ ပြောမှာကဘာရဲရောက်ပြီးတော့ငါတို့တည်သွားပြီငါတို့ရဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုဟာကလီမာလာအီလာဟာအစ်လလာထဲမှာရှိတယ်။ငါတို့ရဲ့အာခိရတ်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာကလီမာလာအီလာဟာအစ်လလာထဲမှာရှိတယ်။ငါတို့ရဲ့အဆုံးမရှိတဲ့အောင်မြင်မှုဟာ ကလီမာလာအီလာဟာအီလာလာထဲမှာရှိတယ်ငါတို့ရဲ့ဂျဟန်နမ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုဟာကလီမာလာအီလာဟာအီလာလာထဲမှာရှိတယ်ငါတို့ရဲ့ကဘာအဇာဘ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုဟာကဒီမာလာအီလာဟာအီလာလာထဲမှာရှိတယ်ငါတို့ရဲ့ကဘာရဲ့တက်တောင်တက်တာရှိမှုတွေဟာကလီမာလာအီလာဟာအီလာလာထဲမှာရှိတယ်ငါတို့ရဲ့ ဘဝအားလုံးအောင်မြင်မှုအစုံဟာကလီမာလာအီလာဟာအီလာလာဖြစ်တယ်မင်းဒီကဘာကိုရောက်လာပြီးဒီဒုနီယာကနေမျက်စိမိတ်သွားပြီဆိုရင်မင်းအတွက်ကလီမာလာအီလာဟာအီလာလာကလွှဲရင်အသုံးချစရာဘာမှမရှိဘူးမင်းအတွက်ကလီမာလာအီလာဟာအီလာလာကနေလွှဲရင်အရင်နီးဘာမှမကြံဘူးမင်းအတွက်ကလီမာလာအီလာဟာအီလာလာကလွှဲရင်အလာလက်ခံမဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးအရာအလုံးကိုအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ကဘာကြီးကနေမျက်စိမိတ်ပြီးသွားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အလ္လာဟ်ရဲ့အရှိကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ကိုပေးစရာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကလီမာလာအီလာဟာအစ်လလာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကလီမာရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပေါ်မှာသူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အမလုတ်ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟဇရတ်အလီပြောတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့လူတွေကိုအလ္လာဟ်နှုတ်ရှာချီးမြှင့်မယ်ငါတို့နားထီပေါက်အောင်စကားပြောခွင့်ချီးမြှင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့လူတွေလကာလူသူတို့ပြောလိမ့်မယ်တဲ့ Allah ilaha illallah khairum minad dunya wa ma fiha la ilaha illallah ဆိုတာဒီနေ့မင်းတို့တအားအားကြနေတဲ့မင်းတို့တအားမိန်မောနေတဲ့မင်းတို့တအားအံ့ဩနေတဲ့မင်းတို့တအားတက်မှတ်နေတဲ့မင်းတို့တအားအလိုရမဲ့ကြီးမားနေတဲ့မင်းတို့တအားချစ်ခင်တွေ့တာနေတဲ့ဒီဒုနီယာကြီးနဲ့ဒုနီယာမှာရှိတဲ့အရာအလုံးထက်ကလီမာလာအီလာဟာ အင်လာမုဟမ္မဒူရဆူလလာပုံမြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကဘာရှင်နေပြောမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဟဇရတ်အလီဟာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆုံးမစကားပြောတယ်ဖဂတနီမူလ်ဖောဆာအိုတပည့်တို့မင်းတို့ကိုအလ္လာအချိန်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုမင်းတို့တန်ဖိုးထားပါအလ္လာပေးထားတဲ့အချိန်မှာအလ္လာအမိတ်နာခံမှုစ조사ပါအလ္လာပေးထားတဲ့အချိန်မှာအလ္လာပေးအပ်တဲ့တာဝန်တွေကိုခြေပုံမှုစ조사ပါ အလ္လာပေးထားတဲ့အချိန်ကိုအကျိုးပြုပြီးတော့မှအလ္လာရဲ့အဖန်ဆင်းခံနေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုဖို့ကြိုးစားပါဝတ်ကူရူလာဟာကသီရာအလ္လာကိုအများကြီးသတိရပါတရက်ကိုနမတ်၅ချိန်ဖတ်ပြီးလဲအလ္လာကိုသတိရပါနဖာနဝါဖီလေဖတ်ပြီးတော့လဲအလ္လာကိုသတိရပါကုရ်အာန်တီလာဝတ်လုပ်ပြီးတော့လဲအလ္လာကိုသတိရပါဇီကီလုပ်ပြီးတော့လဲအလ္လာကိုသတိရပါ တာမယာရဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်ပြီးတော့လဲအလာကိုတရိယပါပဝင်းကျင်ရဲ့သာသနာကိုကျေပွန်ပြီးတော့လဲအလာကိုတရိယပါအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဘာသာသာသနာကိုအကျိုးပြုပြီးတော့လဲအလာကိုတရိယပါကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုအကျိုးပြုပြီးတော့လဲအလာကိုတရိယပါအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်နာခံမှုအလုံးဟာအလ္လာဟ်ကိုသတိရခြင်းပဲဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ကအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုဘလောက်များများနာခံမလဲအလ္လာဟ်အဲ့ဒီလူဟာအလ္လာဟ်ရဲ့အလ္လာဟ်ကိုသတိရခြင်းမိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟဇရတ်အလီမိန့်နဲ့ faktanimul fursa အလ္လာဟ်မင်းတို့ကိုပေးထားတဲ့အချိန်အလ္လာဟ်မင်းတို့ကိုပေးထားတဲ့အခွင့်အလမ်းအလ္လာဟ်မင်းတို့ကိုပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးအလ္လာဟ်မင်းတို့ကိုပေးထားတဲ့ mouth လို့ခေါ်တဲ့တည်ခြင်းတရားမဆက်ရောက်လာမီရရှိလိုက်တဲ့အလွန်တရားမှတိုးတောင်းလာတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုမင်းတို့တန်ဖိုးထားပါဝတ်ကူရူလာဟကသီရာအလ္လာဟ်အမိန့်ကိုနာခံပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုမြောင်းများစွာသတိရနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါဝါအလမူအိုလူသားတို့ အိုတပည့်တို့မင်းတို့မှတ်ထားပါဝါလမူလီယောမင်တစခဆူဖီဟီလ်အဘဆာအဲ့ဒီနေ့ကျရင်မင်းတို့အားလုံးမျက်တောင်တော့မင်းတို့ခတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးမင်းတို့မျက်ကလေးစံပြဖြစ်ပြီးတော့မှမင်းတို့အားလုံးအလတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှမင်းတို့ကြက်တေတေနေမယ်မင်းတို့အံ့ဩနေမယ်မင်းတို့တွေးဝေးနေမယ်ဘာမှမလောက်တိုက်မကင်နိုင်ဖြစ်နေမယ်မင်းတို့နောင်တရမစုံဖြစ်နေမယ် အဲ့လိုကယာမတ်လို့ခေါ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုမင်းတို့ကြုံရမယ်အဲ့ဒီနေ့မရောက်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီနေ့ကိုကြိုတင်သတိထားပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကိုအာယုန်ထဲမှာထည့်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကိုဂယုစိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာလွယ်ကူစေမဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တွေကိုနာခံပြီးတော့အလ္လာဟ်ပေးလိုက်တဲ့မော့လို့ခေါ်တဲ့တေခြင်းတရားမဆက်ရောက်လာမီဒီအခိုက်အတန့်လေးကိုတန်ဖိုးထားပါလို့ဟဇရတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ဟာသူ့ရဲ့တပည့်သားချင်းတွေကိုစုံမစကားပြောတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲ ထီးမြင့်ထားတာကနီမော့လို့ခေါ်တဲ့တေခြင်းတရားမဆက်ရောက်မီမှာအလွန်တရာတိုးတောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာပဒါဒါတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတွေမန်ရှာလာအလရှင်မြတ်တခင်ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးကိုတန်ဖိုးထားခဲ့တယ်တို့တို့ဒီအများကြီးလောကကိုအလင်းဆောင်ခဲ့တယ် သူတို့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲသူတို့ရဲ့အလင်းရောင်တွေဟာကမ္ဘာလောကကြီးမှာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအလင်းတွေကိုပဲဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုအလင်းဆောင်ပေးရမှာပဝင်းကျင်ကိုဆက်ပြီးတော့အကျိုးပြုရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်မှာအလ္လာချီးမြှင့်လိုက်တဲ့မော့လို့ခေါ်တဲ့တေခြင်းတရားမဆက်ရောက်မီဒီအခိုက်အတန့်လေးကိုတံပိုးထားပြီးတော့မှအလ္လာရဲ့ဇီကီကိုလှုပ်ပြီးတော့မှအလ္လာကိုအရှိမထားပြီးတော့မှအလ္လာအမိန့်နဲ့နာခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ကိုကိုကိုလည်းအကျိုးပြုရင်းနဲ့ပဝင်းကျင်ကိုအကျိုးပြုရင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေအဖြစ်ရက်တည်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွဲခွာသွားတဲ့အခါမှာဒုနီယာကနေသွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒုနီယာကလူတွေယူကျုံမရဖြစ်ပြီးကြံခဲ့ရမယ်ဒုနီယာကလူတွေပြောရမယ်ငါတို့အတွက်ကြီးစွာသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားပြီလို့ခံစားလိုက်ရမယ် ကျွန်တော်တို့တေသွားလို့ရှိရင်ဒီလူဒုနီယာကလူတွေကအော်သူတို့ဟာရှိတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကိုအကျိုးပြုခဲ့ပါလားအဖေကွယ်လွန်သွားရင်တားသမီးကခံစားခဲ့ရမယ်ငါအပါတာဝန်ကျေခဲ့တာခင်မောနဲ့ကွယ်လွန်သွားရင်ဇနီးခံစားရမယ်ဒီလိုလူကောင်းကနောက်တယောက်ရှာဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆရာကွယ်လွန်သွားရင်ចောင်းသားခံစားရမယ်ငါဆရာလို့နောက်တယောက်ရှာဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်အောင်ပါ ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတယောက်ကွယ်လွန်သွားရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောမယ်ဒီလိုလူမရှိတော့တာနားတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တိုင်းမွတ်စလင်တိုင်းအဲ့လိုအရေးချင်းကောင်းနေရအောင်ကျွန်တော်လည်းစ조사ရမယ်မွတ်စလင်တွေလည်းအားလုံးစ조사ရမယ်အဲ့ဒီပုံစံစ조사ပြီးတော့အလာပေးတဲ့တည်ခြင်းတရားမဆက်ရောက်မီဒီအခိုက်အတန့်အချိန်လေးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်အတုံးချပြီးတော့မှကိုကိုကို အောင်မြင်မှုကိုရှာရင်းနဲ့ကဘာကြီးကိုပါအောင်မြင်မှုဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာကို အကျိုးပြုတဲ့လူသားတွေဖြစ်ကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်စကားကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အလရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို အလာပေးတဲ့မော့လို့ခေါ်တဲ့ဒီချင်းတရားမဆက်ရောက်မီအလွန်တိုးတောင်းတဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်တဲ့ topic ဆိုရင်ချင်းမြင်ပေးတနာတော်မူပါစေဝါအာခီရူဒါအဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမီ